сен және мен арамызда жол жатыр көлденеңнен сағынышқа айналды бар ғұмырым сенің сұлу көзіңді көрмегеннен амалым жоқ сені сүйген жүрегім жаралы боп күнде жылап кеудемде сені аңсаймын жалғыздықтың мұң артқан аралы бол сезім үшін бәрін қиып кетерем сөзің үшін бұл өмірді сүйемін керек десең жәудіреген бір сенің көзің үшін Бір арман сені барлық шуақтан құрап алғам мөлдіреген көзіңдей мұң аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алғам жайнап тұрған жанарың әжепсіз ақ байлап тұрған